大丈夫か聞こえてるかあああの時は膝をすりむいただけで済んだけどあの時今度はどうかな起きられるか今度気にするな今は体のことだけ考えるんだ体動かせるかやってみる どうだどうだゆっくりな少しずつ少しずつ分かってるさ <laughs> なああんた誰だ誰だ私はお前の主人だ <laughs> さあクラウド楽しもうか大丈夫かなよかった目覚めたあんたはエアリス 名前エアリスクラウドだまた会えたねそうだったかえ覚えてないのほらお花ああ花売りのあここはスラムの教会5番街いきなり落ちてくるんだもん驚いちゃった <laughs> お花畑 クッションになったかなうんいいねああんたの花か悪かった気にしないでお花結構強いしここ特別な場所だからねえクラウドこれ落としたよああ私も持ってるんだマテリアなんて珍しくも何ともないでも私のは特別 だって何の役にも立たないの使い方を知らないだけだろそうかもねでもそれでもいいの身につけてると安心できるしお母さんが残してくれた ねえせっかくの再会だから少しお話しするやったそれじゃあ邪魔するぞっと、お前何この人 私のボディーガードソルジャーなのソルジャー元ソルジャーだあらまあ魔法の目ボディーガードも仕事のうちでしょね何でも屋さんあ私の勘当たるのボディーガードお願い、ああいいだろう でも安くはないじゃあねデート一回ええー、やっぱり本物かよクラスは <laughs> ファースト <laughs> いくらなんでもファーストってお前よ <laughs> だってよ。すぐに終わる。もう。ボディーガードは俺たちの仕事だぞと。見極める。あれあれ。終わりだ。もらいまそれ企業秘密ってやつだ。おい、火星を頼む。 れでどうだいつでも来い、うん、いつでも来い じゃああああ情けないかったるいけど出番だぞったラウド気を 見極めてさ軽い覚悟はいいかおじけづいたかボディーガードさんよ集中していく行くぞ 極めた最初の行方は行方不明か見せろまあいいやってやるしぶといぞと <laughs> でもどんな仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞと刺激的な時を過ごそうぜやってやる 来いよ最初の威勢はどこ行ったじゃなら余裕だろ

なんだ飛んでるレノさんお怪我いいからさっさと追いかけな 俺が先に行く大丈夫だどこだあそこだ みろお前終わるぞ目的は本なんだ逃げろ動くなだから撃つなってしかしあれを落とせば いけるかどうなってる近づけませんこれ魔法か 屋根裏に逃げました追いますかいや撤収だいいんですかあとは相棒に任せるぞとおいちっちっちっここにもいるのかこっち来ませんように俺から離れるなわかっこいい 前に出ようこれより撤収する諦めたらしい 根の上行こうほらあの柱のそばに駅あるのクラウド行くよあこれからどうするのしばらくはボディーガードだそうでしたその後は7番街のスラムに帰る帰り道 わかるああ怪しいさっきの男あれは死んだカンパニーのタークスだタークスがあんたに何の用だそうねえタークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょそれは仕事のごく一部 タークスの仕事は他にも色々あるんだ暴力を匂わせて脅迫拉致最低だよね最初の質問に戻ろうあんたとあのタークスの関係は顔見知りに見えたソルジャーの素質私すっごくあるのかももういいあれ怒った 気をつけろ狭くなるぞうんありがとう ころ私歩くの初めて普通はそうだろうななんだかワクワクするよねまあ最初はな 人で先行っちゃうんだもんソルジャーの素質があるんじゃなかったか意地悪この辺りは誰も住んでないのかうん怒られないから安心して ね俺が先に行くかなり古い気をつけろはいはいねおっと慎重に心配しすぎ私お姫様じゃないよ嘘 に出ようとしたことあるんだでも結局行かなかった危険だからなミッドガルの外自然いっぱいなんでしょ私そんなところで生きられないかもって時々思うんだこの風景私嫌いじゃないスラム好きなんだよねみんな強く強く生きてる 時々それ感じて嬉しくなるんだ。 が先クラウド待ってくれないんだもん大丈夫か余裕余裕ほらねこのままクラウド置いて先行っちゃおうかなってわっと口を閉じた方がいいじゃあクラウドの話聞かせて業務外だケチってわ、わおわ。おお おおどう仕事を増やすな <laughs> 楽しそう 飛べるかもちろん頼もしいあんたといると退屈しない褒められてる皮肉だ早く慣れてね ここ5番街スラム駅の近く駅の近くなのにモンスターが出るんだ、うん、うわだからどうしたって顔してる町のモンスターなんてたかが知れている そっちは任せるはいはいまあいいやっ、うん、おやすみすっごく得意そうな顔してる 届けクラウドスラムのことはあまり知らないんだよねあんたに比べれば多分な訓練場宿舎現場それが俺の世界だなんかかっこつけてる 駅見ればわかる駅ないのかと思ってクラウドの世界もういいどうか皆さん落ち着いてくださいおいどうなってんだよ見て見て騒がないの騒がしいな 航路よく見えるからねここ本当に燃えてる野獣馬かみんな心配なんだよおやあんたも来たのかいえまあそんな感じああまた教会帰りだそうかもよく無事だったね破片やら落ちてこなかったのかい ういうのなかったかな運が良かっただけだよ気をつけななあ電車の他に上へ行く方法を知らないかうんごめんなさいそうか面倒なことに爆破なんかしやがって よし準備よし投下 ークスだ働き者だねよほど大事なようらしい私クラウドどっちにしても見つかると面倒だじゃあ裏道行こうかあモンスターいるけど信頼よりはマシだ のゴミ捨て場なのスラムの人たちも奥の方めったに行かないよ身を隠すには都合がいい誰も通らないわけだお任せあれわ行くよはいかかってこいえっ あの手のモンスターは弱いものから襲うんじゃあクラウド気をつけて てる確か道なりに進めば回り込めたはずこれ動かせないかな 連携しよういいとこ見せなきゃ そう思うんだ強敵から襲ったでしょ まだかなりあるな回り道したからね疲れたまさか私お腹空いてきちゃったクラウドはのんきだなうち着いたらごちそうするねそんな暇はないお母さんの料理美味しいよよしそうと決まれば早く帰ってご飯ご飯 片付ける 眠っていればいいものを頼んだぞお任せあれっっ行くよお私に任せて終わったな れてるねどうしようなんとか向こう側に行けないかな上から抜けられそうだねクラウドだけでも行けない ありがとう無事抜けたね礼はいい報酬がもらえればなん支払い中ですけどんん まで来たらもう安心タークスを忘れるなあどこから来るかわからない気は抜くなこのまま戦争になっちまうのかなこの先が5番街スラムドキドキ なんだろうおいエオリス真ンダカンパニー関係者によりますと私は今5番マ航路の内部に来ておりますご覧になれますでしょうかまだ煙が上がっておりますあれは崩落した鉄骨でしょうか すでに火災は消し止められているようですあの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよねお話伺ってもよろしいでしょうか狙魔5番コーロにて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか現在5番マ航ロは運転を停止しすでに火災も消し止められております 以降被害が拡大する心配はございませんので市街地の皆様はご安心ください原因につきましては鋭意調査中ではありますが一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょうこちらは一番マコール内で撮影された映像です犯行グループはアバランチを名乗っており現在もミッドガルに潜伏していると思われますしかし これだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですがシンラカンパニーは大丈夫なのでしょうかどういう意味かしらあいえそのご心配なくこんなことでシンラは揺らぎませんのでさっさとカメラを止めろクラウド行こう ざとなれば俺も戦うぞが止まったら生活できねえよ俺たちは戦わなきゃならんの新婚旅行ちょうどよかった手伝ってくんねえか忙しそうだね電車が止まっちまったからなな頼むよごめんね今 お店たまに手伝ってるんだエアリスああまたそんなとこ登ってるマコールが見えるかと思ってその人誰この人は何でも屋のクラウド今は私のボディーガードなんだこの子は麦じゃあまたね 似た者同士かもあエアリスみんなここで何してるのマコーロを見てきた帰りそういえば先生がエアリスを探してたよえなんだろうリーフハウスに寄ってほしいってじゃあ一緒に行こっか リーフハウスってね身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなのエアリスはどこ行ってたのまた教会今度一緒に連れてってよようエアリス今日も人気者だなうん元気分けてもらってる <laughs> まあ元気が一番だそれはそうと この前は薬草を届けてくれてありがとなうんいつでも行って一体どうやってあんなに見つけたんだ <laughs> 実はコツあるの彼はボディーガード家まで送ってもらうの危ないやつじゃないだろうなうーんどうだろうスラムのお医者さん時々薬草届けてるの ここがリーフハウス本を読むんだおかえりただいまエアリスを連れてきたよごめんね寄ってもらってううん、帰り道だからあのねお花をお願いしたいんだけど任せてどれぐらい多めにお願いほらなんだか暗いニュースが続いてるからみんなで飾って明るくしようと思って 素敵楽しみだねさあ手を洗っておいでおっきくなれクラウドはお花好き考えたことがないふん花屋にそれ言うかな 嘘はつけないこの前あげたお花はどうしたのあれは誰かにあげたそうだなえ誰に誰に覚えてないうんなんだ本当かな、うん、まいいけど の道を抜けたら私の家着いたらお母さん紹介するねあれが私の家すごいな <laughs> どうぞただいまおかえり少し前にルードが来たけど一体私のお母さんエルミナこちらクラウドボディーガードなの世話になったね仕事だこれで完了だな ありがとうクラウド7番街行くんだよねああじゃあ送ってく <laughs> ここまで送った意味がないまたタークスが来たらどうする面倒だけど慣れてるからそれよりクラウドが心配あっちこっち迷いそう迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない俺の何がわかるお母さん 私7番街までクラウドを送っていくから <laughs> そうかいでも明日にしたらどうだい今から行って帰ってじゃ遅くなる今日はもうゆっくりして朝早くに出なそしたら昼には着くだろうだねクラウドいいよね待てそうだリーフハウスからお花の注文あったの夕食までまだ時間あるよねクラウドと行ってくる 約束が違うそんなこと言う報酬すっごく高いのにお母さん聞く待てカゴを取ってくるからちょっと待っててねまったく慌ただしい子だろあんたいや 何でもない、うん、すぐに降りてくるよ お待たせはいこれえはいうじゃあ出発、はあ、 <laughs> こっち自慢のお花たち と思うどれでもいいそんなこと言わずにさあ選んでいいね花言葉「純真」なのかなり貴重だねもうちょっと必要かな 次どれにする私があげたやつだそうだったかもしかして気に入った多めにって言ってたしもう少し持っていこっかまさかの猫じゃらしさすがクラウドみんなびっくりすると思う これでよしリーフハウス行こっか急がなくていいから優しく運んでね俺には向かない仕事だ そんなことないよ人気出ると思うなお花どんな風に飾るのかなさあな後で見に行こっか 俺はここで待つうん分かったでも退屈でしょ街見てきたら、はあ、しばらくかかりそうだな といっても暇な老人がのんびりしているだけだがねあんたものんびりしていくかいここは町内会の建物だよプレートもコーロもビットが 診察してほしいのか戦争を思い出しちまったじゃあ空は夜が来るの待ってるんだその調子待つのは苦痛だ に使えそうなものはあお前はエアリスはリーフハウス 何かあったのかうん子供たちの遊び場でちょっとね遊び場に黒い服の人が入ってきて怖がった子たちが外に出ちゃったんだタークスかうん、うん、違うみたいボロボロのマントを着ていつも街の中をふらふら歩いている人病気なんだってあと腕に数字が書いてあるんだ心配だから私行くね俺も行こう

いちゃんのマコーロ話が止まんねえんだ急いでここ子供たちの秘密基地いつもは子供しか入れないんだけどそれどころじゃないね 連れてきたもう大丈夫私たちに任せてでもモンスターが出るんだ安心してこの人すっごく強いんだから元ソルジャーだ黒服の男はわかんないいつの間にか消えちゃって今は子供たちが優先だよこっち こから出ちゃったんだ気をつけてねみんなどこかな子供の行動は予想できないからな探し回るしかないうん急がなくちゃ来いそっちは任せる頑張るねうっよし 頼んだぞいいとこ見せなきゃうんよっとやっえ届け受けじゃあねああそこ刺激しない方がいい すぐ済む協力すればでしょ当然の結果だ知らないよ連携しよう私の出番おやすみ 気をつくちよかった頼んだぞはいはい、うん、届け、うん、私に任せて てこい が爆発したせいだよ俺が行く しょうがないなはい届けすげえどうしてそんなに強いのクラウドはね元ソルジャーなんだよ本当に戦争に行ったの秘密だ 作戦を変えるいいとこ見せなきゃ、うん 人気者だねすごかったな ティファ待ってよティファティファティファティファどうしたのいやティファってクラウドの恋人違う <laughs> 向きになってるそういうんじゃないでも 説明できそうにないそっかバレてないバレてないありがとう今度何かあったらすぐ大人を呼ぶことうんそうするこれ助けてくれたお礼エアリスとクラウドは大人だけど もう仲間だからいつでも遊びに来てよ 似たような症状の男が隣に住んでいる、あれなんだろう数字の 2? 入れ墨かそういえばリユニオン恐れることはない しっかりクラウドしっかりエアリスセフィロスを知ってるか英雄セフィロス5年前不慮の事故で死亡ニュースでやってた実は 生きているのかもしれないそうなんだ行こうクラウドもしかして神話に出てくるあの父さんがあの人は昔ソルジャーだったって言ってたでありますクラウド何でも屋の仕事する気ない見回りをしてるといろんな情報が集まってくるんだ 仕事になりそうな話もあるんだけど私やりたいまだ時間あるし仕事中だ掛け持ち頑張ろいろいろ情報を集めるから時々声をかけてみて